الحمد لله اليوم استلمنا قسائم من جمعية ترمانين للأعمال الخيرية طبعا القسائم مقدمة من منظمة كيبل والحمد لله جينا على المركز الزراعي واشترينا بعض البذور اللي بنحتاجها نحن طبعا مثل العدس والشعير وبذور لزراعة الحدائق المنزلية طبعا نحن نشكر منظمة بيبول على هذا الدعم للأخوة المزارعين في إدلب وحلب ونشكر جمعية ترمانين للأعمال الخيرية القسائم الزراعية هي دعم زراعي عم تنفذه منظمتنا منظمة بيبل ان نيد آه، مقدم من الأوفدا آه، الأوفدا الغاية منه مساعدة المزارعين في الظروف المظلمة ظروف الحرب هي لحتى المزارع يقوم ويحرك حاله اقتصاديا ويعمل ويزرع وينشط زراعته ويأمن وقوده اليومي في الظروف الصعبة